Oh. آپ کو کہہ رہا تھا اس چھت پہ کچھ ہے آیا دکھاؤں آپ کو آپ کو میرا یقین ہی نہ آ رہا ہو دکھاؤں یار یہ ویسے باتیں ہوتی ہیں یہ ویسی باتیں ہوتی ہیں نہیں یار اس چھت پہ واقعی کچھ ہوگا آج ہم چل کے دیکھتے کون سی جگہ ہے یار آج چلو

لیکن یار ادھر میرے سر پہ کچھ لگا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یار میرے والا پہ کچھ لگا یار یہ ہاتھ کس کا ہے یار میرے سر کو کسی نے ہاتھ لگایا 네네. 뭐야 여러분 뭐 아, 아, 아, شکر ہے اللہ کا بج کے نیچے آ گئے شکر ہے شکر اللہ کا شکر ادا کرو 嘿嘿，嘿嘿